我们元旦快乐。 ထုတ်ထုတ်တာနော်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါပင်ရန်သမီးရဲ့ဒီဇရာသခင်ရန်သငင်းရန်ကိုဖန်တီးတင်ဆက်လိုက်တော့မန္တုကလေးနန်းဟုတ်ခါလေးအစပြုဒီညိုးနဲ့ရိုးရာရင်ကျမှုတစိတ်တည်းတောက်ကိုဖျော်ပြတင်ဆက်ပြီးသွားပြန်တော့ယခုတစ်ပတ်ရှိစွာသောပြိဿများပြန်လည်လို့ဖျော်ပြတင်ဆက်ပေးမှာက မြန်မာတန်ရင်တင်းမှုရင်ခန္ဓာပဲဖြစ်ပါတယ်မြန်မာတန်ရင်တင်းမှုရင်ခန္ဓာကိုပထမဦးစွာဖြင့်တေးတန်ရှင်သက်ဆံမင်းကနေပြီးတော့ရှစ်စွာသောဖိသများကိုဖြောပြီးတင်ဆက်တော်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှစ်စွာသောဖိသကြီးများဟုတ်ကဲ့ဘုန်းကြီးလက်ခုပ်ဩဘာလေးနဲ့တစ်စိမ့်လောက်အားပေးကြပါကျွန်တော်ရဲ့ဆရာဆက်ဆံမင်းကိုလက်ခုပ်ပိုင်းအားပေးပါ Tá bagulho quase tocando Saia 嗯。 စကုစစ်တာမင်္ဂလာပါကိုတူကြီးရေကိုကြီးရေဆရာဆရာရဲ့ကျွန်တော်တို့ခင်ပြည်နယ်ကိုလာလေဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့တင်ပါဆက်ဆံမဲ့ဟုတ်ကဲ့ဗျာဖိတ်ခေါ်တန်လေးတွေဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီကကြတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီမငယ်လေးဖြစ်တဲ့ Frina လေးအလက်ကိုပေးကြပါလို့အဲ Frina ဟုတ်ပြီဟုတ်ဆက်တက်ဆက်တက်လေးပို့ဆက်တက်ဆက်တက်လေးရတဲ့အချိန်လေးပို့ရတဲ့အချိန်လေးကိုရအောင်နော်ကျွန်တော်တို့လာပြီညီမရလာပြီ အေးဟာကနော်မမဖရီနာမမနာမဟုတ်ကာလာနာရှိတယ်အေးဟာဒီမှာကာလာနာဖရီနာအဲ့ဒါဖရီနာကဲဒီဘာလို့ရှင်နေနေတော့ခမနေမလေးပရိုက်တာဆိုမှာဆိုတဲ့စီလေးနဲ့ဒီမှာရှင်ကြီးကိုမောင်မများအားလုံးကိုဖြောပြပေးစင်ပါတယ်။ဒါတချင်းလဲ။အာပရိုက်တာလည်းမင်းမကြောက်ဘူး။ပရိုက်တာအနာအနာမနေပြီးတော့ဘာမှမကြောက်ဘူး။သူများကျိုးဆောင်ရတာပရိုက်တာ။မှန်တယ်လေ။ဟုတ်လားမမှန်လား။ဟဲ့ကောင်။ ရိနာထက်လိုက်ဟိုမပရိနာမပရိနာအာချစ်တင်နာမမနာလို့ခေါ်တာမမနာမမနာကျွန်တော်သေးလေးကိုခွဲတာမမနာကောင်းလိုက်တဲ့ခွေးဟောင်းမှာအဲ့လိုမနာမင်းတို့ကမင်းတို့ကငါကောင်းစားတာမင်းတို့ကနာလို့မနာလို့မနာလို့မနာလို့မငါကောင်းစားတာမင်းတို့ကနာလို့မဟာဟာဒါလေဟောငါကောင်းစားတာအောင်လေ ဘူးတို့နေရကနာငါလိုလုံးမနာလိုမငါလိုမအဲ့ဒါပြောနာလိုလေအကြောင်းမရှိဘူးဟိုနဖရယူဆိုနာလိုနေရငါတင်ရရဖနော်ရဖအရီပါကိုရဖအရအရီပေါ့ဘာဘာဖေးရဖေးပါကနာမနာရဲ့အဲ့ဟောမဖရနာရဲ့မဖရနာဘာဘာအဲ့တနနာဘာဖြစ်နေတာအဲ့တော့အဲ့ဒါကြောင့်မင်းတော့ဆိုနေဘာဖြစ်လို့အဲ့တော့ DJ ဒီမိချမိုင်းမဟုတ်ဘူးအနာရီများလို့ မမမမနာနဲ့တန်းနဲ့ဆောင်ပဲတဖို့လောက်ဆိုမယ်နော်အာဘာတိချင်းတို့ဘာတိချင်းတို့အခုဆုံးလို့လားဟမ်အခုဆုံးလို့လားဟမ်ဆုံးမယ်ဆုံးမယ်ဆုံးမယ်ဟေးယောဖုံးမဖုံးမမသိဘူးကွာဟာကောင်တော့အယူရဆိုင်တာဟာပြရင်ကြည့်မသိမကနေမမစားရောက်ဝင်ဘာလို့လဲဘုရားကြီးမမနာကြားလားကဲကဲကဲဘယ်လိုရှင်တို့ဘယ်လိုရှင်တို့ကဲလို့လို့လို့ဟာစာစာမောင်လေးစာ အာရပါရစာစာစာမောင်လေးမင်းဘာလိုက်ကျွေးတာလဲမင်းဘာလိုက်ကျွေးတာလဲကျေးဇူးနဲ့ပါကျေးဇူးနဲ့သူကကစုံလာဖွင့်ဖွင့်ပြချင်းတော်ပြအောင်စားစားလာပဲချင်းတော်ပြအောင်စားလာတာလေချင်းတော်ပြအောင်စားမကပန်တဲ့တတော်ပါမနော်ရသောရကေအောင်နနိကေနနိလည်းရရတယ်နော်ဟာအဲတနာဝါရီ ဘာလဲတက်တယ်အရနာဖရီနာဘုံရောဘာကကြလို့ဘောဘောဘောတဲ့နာဖရီနာအဲနာဖရီနာနာဖရီနာနာဖရီနာနာဖရီနာလောက်နေပါ့ဘယ်လောက်နေပါ့ဘယ်လာကမင်းလာကမင်းလည်းဆိုရင်ပုံရောက်တယ်ဟာဒီဆိုမင်းလည်းလည်းဆိုတော့တဖို့လောက်ဆိုတော့အဆင်ပြေတယ်အဆင်ပြေတယ်ဟုတ်မဆိုးရကြလေအင်းဒီစရနည်းနည်းအသာပေးစမ်းပါဦးဘာဘာသာလဲခွေးအောင်မလားပြီးပြီးပြီးလေအေးအေးကင်မရာဆရာဟဲ့ငါတို့မျက်နှာပေါင်ရဲ့နော်ဟာ ကင်မရာဆရာကရက်ရှိတာဟိုဟာအာအာစီရလားအာစီတာပေါ့အာအဲ့ဒီလိုအာစီအကြောင်းညာလေးဟိုအာစီမို့ဒီအာစီရလားဟာဒီအာစီအာစီရလားအာစီရလားချို့လေဒီဒီစောက်ဖွဲ့တော့တားတယ်တခါမှပြီးတော့အရှက်လုံးလုံးအရှက်လုံးစူရမှာလေကျင်းစုံလဲစူရမယ်ဆိုမှသူ့ဖေမှာတတ်တာနေအာစီရလားအာစီအာစီရလား ကြုံနေလက်ဆက်တက်နဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲငါပေါ်ဝတက်ခဲ့မလို့ကကြုံနေပြီအာဒီဖန်ကြီးကကျိုးနေပြီမမမမပဲ ဖရာဟာဒီအဲဟဲ့ခွင်းနေရခွင်းနေလေခွင်းနေရခွင်းနေလေမပါနဲ့တော့ကြည့်မကောင်းပါလာမင်းကမုတ်ဆိုင်ပေါင်းဝယ်စားနေတာမဝယ်သေးဘူးမြည်နေတာကြီးကဲမမနာဘာမဘူးနဲ့ဘာဖြစ်လို့ဘာမဘူးနဲ့ဘာဖြစ်လို့ဘာဘာမဘူးပါနဲ့ဆိုမှပူကြရင်းကဘာငါဘူးလေကဲမမနာဆိုမဲ့ဒီချင်းကပရိုက်တာဆိုနေမှာဟုတ်ပြီပရိုက်တာဆိုနေမှာကဲဘော်ရာတို့ပရိုက်တာအလုံးလုံးဘူးလေမဟုတ်လား မလုပ်ဘူးရင်လှုပ်လိုက်ဘာဖြစ်လို့လဲနမနဘုံနေပါလေဝီတီတောင်းကဲတကောပါလေနဲ့အားပေးပါဦး